Yun guys, yung dalawa kong kasama ko. Oh. yung kapatid Sa Tishela siya kasi body. ito kami ngayon sa May orchard. Tishela oh. Yan yung ano. Yung tawag dito, bus. Bus. Merong dalawang ano my second floor